Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffattoota mm, keenya hordoftoota waldaa misoomaa fi wal gargaarsa tokkummaa hawaasa gada. Guyyaa irraa kan gabaabumatti kan irratti qabanne eh, kan isiniif dhiyaanne akka kan armaan gadiitti isiniif ibsina. Eh, qabxiiwwan nuti qabannee dhiyaanne kaayyoo waldaa keenyaa gabaabumatti ibsuu barbaanna. Tokko namoota rakkatan karaa gubbaadhaa kaasuu karaa gubbaarraa kaasnee akka gargaaru taasisuudha. Gargaarsa nuti goonu lammiiwwan keenyaa fi uummattoota keenya karaawwan gubbaa jiraatan kan keessa jiranii fi biyya alaa jiraatan akkaataa itti kaasnee jiruuf jireenya isaanii jijjiiruu dandeenyu irratti waan gochuu qabnu irratti waldaan keenya kan hundaa'ee hojii kan hojjechaa jiru ta'uu isaa kan beekamudha. Kaayyoon keenya akkuma ifame kanatti waldaan keenya ergama hundaa'ee baatii ja'a keessa kan jiru yoo ta'u baatii ja'an keessatti hejuuwwan hojiiwwan hedduu hojjeteera. Hojiiwwan hedduu hojjetan keessatti muraasni isaanii tokko ayyaana faasigaa bara 2012 darbe irratti namoota 120 ol ta'aniif ofirraa laaqanaa kan taasisee fi akkasumas kennaa garaagaraa kan kenneef. Akkasumas dhibee yeroo ammaa kana addunyaa raasaa jiru kan uummata keenya rakkisaa jiru dhibee koovidii kudha sagal kana ittisuudhaan maloota ittiin ofirraa ittisuu dandeenyu irratti hubannoo kennaa kan turee fi paabileetii karaa gaggabaabaa ta'een uummata keenya bira akka uummanni keenya hubachuu danda'uuf kan godhamaa turee fi kan raabsamaa ture kuma shanii ol paabileetii kuma shanii ol raabsamaa kan ture. Akkasumas barmaa kana keessa du'a artistii Haacaaluu beekamaa ilma Oromoodhaaf ilaalchisee yaadannoo isaatiif kan ta'u paarkii Haacaaluu Hundeessaa keessatti biqiltuu 5500 ol ta'u kan dhaabnee fi kan kunuunsaa jiru ta'udha. Akkasumas bara 2012 dhiisnee gara bara 2013 galu irratti ayyaana bara haaraa sabeeffachuudhaan namoota kuma namoota 80 ol ta'aniif affeerraa laaqanaatiif kan godhamee fi akkasumas zayita nyaataa daakuu qamadii kiiloo kudhan kudhan kan kennameef ta'udha. Waldaan keenya kaayyoowwan kan kan ka'eef garuma qulqulluudhaan dhuma lafa kanarratti rakkoo uummata keenyaa arguudhaan rakkoo uummata keenyaa kana hiikuuf uummata keenya wajjin qindaa'ee qaama mootummaa wajjin qindaa'ee namoota biyya alaa jiran wajjin qindaa'ee hojjechuuf kan qophaa'ee fi haala jiruu kan hundaa'e ta'uu dha. Kaayyoon waldaa keenyaa inni lammaffaa daa'imman haadhaaf abbaa hin qabne karaa gubbaa jiraatan karaa gubbaadhaa kaasu karaa gubbaa kaasnee barumsa akka baratan taasisu deeggarsa isaan barbaachisu waliin manneen mootummaa wajjin ta'uudhaan deeggarsa isaan barbaachisu gochuudhaan ijoolleen kun baratanii lammii gaarii ta'anii labata dhufuuf fakkeenya gaarii akka ta'aniif nama boru biyya kana bulchu waan taaneef namoonni karaa irratti carraa barnootaa osoo hin arganne daa'imman karaa irratti hafan kan karaa irraa barumsa akka baratan taasisu hanga dhumaatti deeggarsa isaanii godhamu gochuu bira dhaabbachuudha kaayyoon waldaa keenyaa. Inni sadaffaan dubartoota hojii aad malee irratti bobba'anii jiraatan hojii aad malee dhaabanii dhiisuudhaan hojii bizinasii mataa ofii isaanii uummatanii hojii keessa galanii akka of jijjiiran jiruuf jireenya gaarii akka jiraatan itti dhaachuudhaan waan isaan barbaachisu gorsa kennuu gorsa barbaachisa isaaniidhaa kennuudhaaf adeemsa daldala keessa galuu itti danda'aniin jiruuf jireenya isaanii itti of jijjiiruu danda'an barumsa kennuudhaan waan isaan barbaachisu isaan deeggaruudhaan jijjiirraa amala fiduudhaan akka jiruuf jireenya isaanii fayyeeffatanii safuufii. duudhaa sirna gadaa Oromoo qabu qabatanii akka guddatan, akka jiraatan, labata dhufuuf waan gaarii akka agarsiisaniif barumsa kennuudhaaf fi jijjiirama kana fiduudhaaf kaayyoon waldaan keenya kaayeffattee kan ka'edha. Dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'an karaa gubbaa jiraatan ofii isaaniif jiraachuu hin dandeenye jireenyi isaanii karaa gubbaa ta'an karaa gubbaarraa kaasuu jiruuf jireenya isaanii akka jiraatan taasisudha. Dargaggoonni kun dargaggoota humna qaban hojii keessaa akka galan gochuudha. Kana yoo gochuu dandeenyu abbootii qabeenya magaalaa kana keessa jiran, biyya kana keessa jiran, biyya alaa jiran ispoonsara gaafachuudhaan haala mijeessuudhaan dargaggoonni hojii dhabanii karaa irratti rakkachaa jiran waan nyaatan dhabanii rakkachaa jiran kun achi keessatti qacaramanii akka jiraatan dhaabbata sanas fayyadanii ofiis fayyadaman ofiis fayyadanii akka jiraatan taasisuuf qophii fi kaayyoo qabuun goolabee xumuree qophiirra jira. Ollaan keenya. Inni shanaffaan dargaggoota dargaggootni hojii dhabanii yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraa eebbifamanii hojii dhabanii karaa gubbaa jiraatan bifa ogummaa isaaniitiin akkaataa ittiin eebbifamanii bahaniitiin hojii dursaa akka argatanii fi hojiiwwan hojjetan keessatti hirmaatanii ofis jijjiiranii biyyas akka jijjiirsan hojii akka hojjetanii of jijjiiran taasisuu keessatti qooda akka fudhatan ispoonsaroota abbootii qabeenyaa biyya keessaa biyya alaa jiran gaafachuudhaan qophii xumuriitiin jira. Shanaffaan dargaggoonni nageenya biyya kanaa keessatti qooda kan qaban waan ta'eef qooda qaban kana keessatti waa'een nageenyaa maali? Nageenyi maalidha? Eenyu laallata! jedhanii barumsa fudhatanii qaamota nageenyaa waliin ta'uudhaan deeggartoota qaama nageenyaa ta'anii hojii nageenya irratti akka bobba'an akka hojjetaniif barumsa kennuu fi qindeessuudhaan keessatti waldaan misoomaa fi walgargaarsa tokkummaa hawaasa gadaa kun kaayyoo fi xiqqeedhaan karoora qabatee kan ka'ee fi ammas hojii keessa kan jirudha. Haaluma kanaan namoonni kamiyyuu dhuunfaadhaas duudhaa fi safuu sirna gadaa Oromoo qabu. qabatee akka guddatuuf akka jiraatuuf duudhaa fi safuu sirni gadaa Oromoo qabu kana qabannee labata dhufuuf barsiisuudhaaf barumsa gaarii kennuudhaaf uummanni kamiyyuu sabni kamiyyuu safuu fi duudhaa sirni gadaa Oromoo qabu qabatee guddachuu akka danda'u jijjiirama fiduu akka danda'u wal dhaggeeffachuun akka danda'amu wal hubachuun akka danda'amu loogii fi siyaasa kamirraa bilisa ta'amee waan hojjetamu kamiiyyuu haqaa fi dhugaan qofa hojjetuu akka qabu waldaa misoomaa fi walgargaarsa tokkummaa uummaa hawaasaa gadaa kaayyoo isaa qixaan roga isaa kallattiin agarsiisaatiin jira. Yaa ta'uti malee waldaan keenya waldaa misoomaa fi walgargaarsa tokkummaa uummaa hawaasaa gadaa maddoota qalii galii kan hin qabnedha. Maddoonni galii keenya uummata keenya. Uummanni keenya kan biyya keessa jiru, kan biyya alaa jiru, waan gargaaruu qabnu rakkate kan gargaaruu qabnu waan karaarra kaasuu qabnu kan rabbi yaalatu, kan rabbi fedhu labata dhufuuf waan gaarii agarsiifnee kan deemnu kan hojjechuu qabnu namni kamiyyuu namni lammii kamiyyuu ta'e nama rakkate gargaaruudhaaf kan rakkate karaarra kaasuudhaaf waan qaburraa arjoome kan gochaa jirrudha. Haa ta'uuti malee yeroo ammaa kanatti biyyoota alaa keessa isa ol qunnamnee namoota ol beeknuun namoota beeknuun fandaraayizii barbaaduudhaan namoota qabeenya harjoomuu danda'an barbaaduudhaan ulaagaaleewwan kana qophii isaa xumurreetiin kan jirruu fi akkasumas immoo karaa teelee itoo teelekoomitiin bifa kamiitiin maallaqni walitti qabamee hojii kanaaf oolu akka danda'amu irratti dubbannee fi kan xumuraatiin jirrudha. Kanaaf bifa kanaatiin waan ta'eef namoonni gargaarsaa fi arjoomuu barbaadan hojii keenya dhuftanii ilaaluu barbaadan gamanumaan eh, nu waan hojjennu kanatti gadi buutanii ilaaltanii waan nu garuu dandeessan akka nufaana faana dhaabbattan dhaabbachuun keessaniif immoo hawaasa Oromoo uummata Itoophiyaa namoota rakkatan bira dhaabbattan waan ta'eef waan qabnu gargaarree rakkoo jiru hiiknee uummata keenya rakkoo keessa jiru rakkoo keessa haa baasnu isa kufee karaa irratti hafe haa kaasnu haa jiraachisnu carraa jiraachuu isaa yaa mirkaneessinuu uummanni kamiyyuu ol bira haa dhaabbannu. Namoonni kana laaltanii dubbistanii dhaggeeffattan kamiyyuu yuutuubii waldaa misoomaa fi walgalgalsa tokkummaa hawaasa kanaa kana of jalatti aad gochuu yookiin qabachuu qaama biraatiif sheer gootanii akka dabarsitan nuti hojiin waldaa kanarratti argannu yookiin karaa yuutuubii kanaatiin argannu. Yoo isin maamilli keenya baay'ate namoonni fedha qabu nu ilaale nu ilaalee galeen karaa Yuutuubiitii irra nu galu waldaa kanaatiif galee lammii rakkate tokko lama barsiisuu danda'a waan ta'eef kaasuu danda'a waan ta'eef kanaaf gochuu keessan hin raaffatinaadha. Nun dagatinaadha, faana dhaabbadha, waldaa misoomaa fi walgargaarsa tokkummaa hawaasa gadaa kana isinii dabarsaa. Barri bara haaraa isiniif haa ta'u, irreecha irreecha gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan oolaa, fayyaa ta'a.